што една лавина 24 часовна, постојана една комуникација од сите страни, мултимедијална, нешто што е ново во овој 21 век, што го диктираат новите технологии и динамиката во која живееме. И во целата таа па би рекла во целиот тој хаос од наплив на различни видови информации, имаме за жал огромен број на дезинформации, на манипулации, на на се она што се вика дали точни лажни вести нели спинови и така натаму, многу други примери на манипулирање со медиумите и со медиумите несвесно понекогаш со јавноста, понекогаш нели јавноста со медиумите и така натаму, една взаемна мулти медијална комуникација. Таа има многу позитивни страни, но има и многу негативности кои може да бидат опасни заради брзината, непровереноста, и едноставно опасности кои демната за кои пред се младите би морале да бидат свесни. Свесни дека постојат и свесни да ги прават разликите за да можат да препознаат што е што и која едноставно вест или информација е вредна и има порака која во себе која што тие треба да ја прифатат.